司凤说了，多吃蔬菜长个儿。璇玑，你别哭啊！骗你的。你现在连我都开始捉弄了是吧？小时候娘就教我，要把重要的人记在一个本子上。原来，我也在上面。你当然在了，司凤，你很重要的。 这是花的味道吗？你恢复嗅觉了。世上有很多的味道，世间万物各有味道，有趣的多着呢。跟我来。啊！哇！这是桃花林，好美啊！司凤身上有一种很好闻的味道，不过和花香和食物的味道都不太一样，但是。 有种特别熟悉的感觉。